display capsule eh ini gak sih Okay yes wait wait wait kamu kamu lucu eh, thank you you too Rimar nola webcamnya kita matiin dulu nah apa apa sih Q nah anyo Annyeong. Annyeong. Eh, guys, tolong. <laughs> Kamu cantik, OMG. Guys, sumpah, aku gak bisa bahasa Inggris loh. Apa sih Q can't Cut. Kamerun matiin aja. Apa? Primer. Apa? I don't speak I don't speak eh apa ya? I English? don't speak English. Yes, you do. Hah? Kamu ngomong English. Aku nggak bisa. Kamu ngomong a little. Hah? Little? Yoi. What little? Eh. Not fluent. Little? Hah? nggak sabar. <laughs> aku oh, sedikit, sedikit. Ini. Oh, like, ya ya, ya yes. Yes, yes, yes. Ya. <laughs> Lucu. Kita pakai translate, translate, translate. Eh, aku aku sama aku translate juga. Oke, okay, oke. Okay. Oh. translate. <laughs> Kamu udah makan? Aku udah makan. Kamu udah makan? Uh, udah, but I'm eating right now. Aku makan lagi. Oh, good. Nasi goreng. Nasi goreng. With seafood. Nasi... Oh, seafood. Yeah. I iya. like it. Aku juga. Aku kita tanya dia orang mana, guys. Eh, oh, orang mana doh? Bukan, bukan. timar kamu orang mana? No. Kamu ah, mana? Orang PH. Bandung? No, Philippines. Aku Philippines. orang Philippines. yo You were say you orang Bandung. Eh, bukan. Aku orang bu eh, bukan. Aku orang eh, aku bukan orang nganjuk <laughs> Anjuk Bandung. Uh, kita ajarin di Aku, sini guys. Oh. Anjas. Gimana sih ngomongnya bahasa Sunda? Eh, bukan. Eh, kok gini ya? Nah, kamera kok. Let's go. Ajarin Sunda gimana ngomongnya? Eh uh, Rimar apa? Can you uh, wait, wait, wait. oh Can... Apa sih you can't do? Oh, don't don't don't say that. Apa ya? itu uh, jorok jorok you you know jorok? Tidak ciki ciki ciki itu ciki uh, apa ya? itu? ya apa apa itu uh, bentar wait wait oh dirty dirty dirty what dirty dirty dirty, oh dirty ya yeah. ya ya iya itu eh uh, uh, astaga guys itu itu dik Word, yes. Yeah. Dick. Yeah. Don't say that again, yeah. Jangan <laughs> jangan say in English lah. Oh. Oh, gak Oh iya benar. <laughs> oh sorry sorry. Oh sorry. Ken. Oh. I don't know. <laughs> Guys gimana ini? Rimar, Rimar. Apa? Can you speak Sundanese? Sundanese? No, no, no, no. Sundanese uh, is apa ya Sundanese? You Kamu know orang Sundanese? Sunda? Ya, yeah. I'm from Bandung. Oh. Yeah. Aku from PH, bukan orang Bandung. Nganjuk. <laughs> Nganjuk. buka Google Trends Rimar ah. Eh, Rimar uh, eh, ikutin ikutin ikutin ikutin apa ikutin tuh ini apa sih namanya follow Aduh. follow apa oh follow me follow me mana eh uh, eh astaga apa ya bukan follow me apa no follow me follow apa no no no, no, no. mana follow oh, oh apa sih namanya IG? Uh, eh, aja, please listen me. Please listen to me. Ya. Yeah. Oh, uh, apa apa? Aku oh, listen. Oh. Eh. Uh, wait. Oh, repeat Aku... after me. Ya, yeah, repeat repeat after me ya. Sabar. Repeat. Sabar, sabar, sabar. Sabar. Repeat. Sabar. After repeat after me me repeat repeat after me iya oh, anjas anjas anjas <laughs> apa gimana apakah apakah uh, do you want to learn Sundanese language eh Lang eh. language. Language. <laughs> yeah, why not? Yeah. Do you want? Yeah. Oke. Okay. Uh, follow me. Oke. Okay. Abi. Abi. Gelis. Gelis. Ya. Yeah. Abi, Abi gelis. gelis. Is uh, I'm, eh, uh, itu artinya Cantik. Oh, cantik. Kamu Ya, cantik juga. cantik. Ya, terus eh, again ya. apa guys? Eh, apa lagi guys? apa? Lagi, lagi, lagi. Gak, Gabi. Apa? lagi, lagi ya. You, eh, I, eh, I. Oh no no. no. Abi, Abi? Cilepeng. Cilepeng. Apa? Ya, abi cilepeng pisan. abi cilepeng pisan. <laughs> Abi, abi. Sabar. Ci. Sabar. Sabar, sabar, sabar. Ci. Abi. Ci. Ci. Hah? <laughs> Cilepeng. Guys, tolong. Apa? Ab, ab, ab. Si. Abi. Abi. Ci. Ci. Cilepeng. Abi cigelepeng. Cilepeng. Gile. Cilebeng. Ah, Cilebeng. Ya, aku. Oh. Ya, ya, ya. <laughs> Cilebeng. Good, good. Abi Cilebeng. Ya, Cilebeng. Pisang. Cileb Cilebeng, Cilebeng. Pisang. Cilebeng. Pi, pi, pi. Pi. Oh, Cilebeng. Ya. Oh, ya. gitu. Ya, Abi Cilebeng. Abi Cilepeng. Oh, sabar, aku aku note hilepeng. Artinya artinya itu aku lucu. Artinya aku lucu. Ya, lucu. Hilepeng is cute. In Sunda. Ya, in Sunda. Cute. Cute. Kamu. Ya. Ya, kamu hilepeng. Kamu cute. Napaka-cute mo. Ha? Huh? What? what? <laughs> What? What? Apa? Um, napaka-cute mo. Napa? Napaka. Napaka. Cute. Cute. Mo. Napaka cute mo. That means um Your lucu banget. Oh, thank you. Apa sih? Tolong guys. Kayak gitu ngajarin yang bener. Apa Kamu apa lucu. apa aku mau ask something. Apa uzumaki rojak? Oh, ujung maki rojak is my father. Oh. Yeah. Say hi to lo to your father. Oh, thank you my father. Oh ini apa namanya? My father. Your father. my father is sick. Sick, sakit. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Oh, uh, apa sakit? Sakit. Your father um your father sakit apa? Oh, I don't know. Eh? <laughs> it's okay, it's okay, it's okay. Sakit. Sakit sakit aja. Sakit aja. Ya, sakit aja. Aja. it's ini privacy guys iya. asal gak... It's a, it's okay. Get get get Wilson. Don't don't um don't answer it. It's okay. Hmm. Gak apa-apa. Jangan jangan answer it. Eh, bahasa Ing bahasa Indonesia kamu bagus. Nolah. Siapa yang ngajarin? Secret. uh, boy or secret? Hmm. <laughs> Ahmad? Ahmad? No lah. Uh, Drian? No lah. uh, eh, kenapa? Kenapa guessing? One? No lah. No lah. <laughs> Siapa? Maman? Maman? No lah. Secret. Secret, guys. Secret, guys. Ni secret. No la. Eh, kenapa gasing? <laughs> Papoy. Papoy. No Oh. I just I just met uh Mas Echo. Oh, Mas Echo. Eh, ini Mas Echo or Ko Echo or Echo only? Eko e, eh, Ekoju. Nek, eh, sabar aku. Koyur. Oh, jangan nanti kalau diajarin koyur toksik, um, Eh? Pat. Eh, eh kenapa? What's wrong? What should I? Kenapa? Apa yang harus aku hubungi Eko, apa? What? What? What? Eko? Kenapa dengan Eko? Apa? ada don't know. Hah? Gak tahu. Gak tahu. Ya, ini Google Translate badut. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Why for Eko? Oh, aku harus panggil Eko apa? Huh? Oh. You, you, you. Anjir, aku nggak bisa bahasa Inggris. Eko, Eko Badut. Eh? Viewers say Eko Badut. Aku mati if I call that to Eko. Eh, oh. siap.